Mi nombre es Francisco Buchara, soy el subsecretario de Desarrollo Productivo del municipio de San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, hoy tuvimos nuestra primera reunión eh, del Consejo Local Asesor del INTA, eh, una jornada muy, linda de conocernos y plantearnos cosas concretas eh, para llevar adelante el resto de este año. estamos muy motivados y como decía esperamos desarrollar productos concretos eh, que resuelvan necesidades más concretas aún.